Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat sudah berapa jumlah subscribe kita dan sudah berapa jumlah jam tayang dari semua video kita. Oke, langsung aja kita Google Chrome, kita klik YouTube. Oke, kita tunggu kita lihat sebelah kanan sudut kita klik wajah gantengnya oke kembali kita klik YouTube studio oke setelah itu kita klik kita klik ini gambar uang nih monetisasi monetisasi inilah jumlah subscribe kita dan inilah jumlah waktu tonton publik Oke teman-teman sangat mudah sekali kalau sudah tembus syaratnya 1000 dan 4000 kita tinggal klik untuk pengajuan syarat monetisasi Oke teman-teman saya ulangi lagi caranya pertama klik Google Chrome lalu klik YouTube perhatikan sudut kanan di sini ada wajah ganteng kita kita klik lalu kita pilih YouTube Studio kalau sudah YouTube Studio kita tunggu lalu kita cari gambar dolarnya ini dia tulisannya monetisasi kita klik tarang inilah jumlah subscribe kita dan ini adalah jumlah jam waktu tentang publik oke teman-teman sangat mudah sekali jangan lupa yang belum klik subscribe pilih subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh